Gram uczciwie, z szacunkiem, zawsze z honorem Ty nie wchodź mi w drogę, walczę o marzenia swoje Ja już się nie boję, że coś mi się nie uda Gdy upadnę, to wstanę, każdy błąd to nauka Może brakować mi stylu i lecz zawsze wkładam serce i na 100% gram Oni zostali z tyłu, bo ważniejsze były pliki Ja taki lans pieprzę, inne zasady mam Uczciwość, szacunek, troska i pomoc, dbanie o bliskich To już wiadomo, szybki, zwinny żał to brama z sobą Tu jestem, a to postawa Tu podam, tam podam i wszystko się zgadza Ile bierzesz, tyle daj, pamiętaj o zasadach Jak gadam, to mądrzej, wyciągam wnioski Brapie, to jestem Jakuba Błaszczykowski jak Kuba jak Kuba Gdy wierzysz w marzenia to na pewno się uda Jak Kuba Błaszczykowski Zadziorny, waleczny, psychicznie mocny Jak Kuba jak Kuba jak Kuba Gdy wierzysz w marzenia to na pewno się uda Jak Kuba Błaszczykowski Zadziorny, waleczny, psychicznie mocny Kultura osobista, to czego dziś tu brak Jak amen w pacierzu, to sobie mam Pieprzechłam i kłamstwo granie pod publikę Serce dyktuje mi wersy, a ja spajam z bitem I stricte wiadomo, że wiem gdzie mój dom Żaden hajs mnie nie przekona, by zmienić go Możesz mieć Ferrari, fakultetu z siedem. Gdy uderzysz kobietę, to i tak będziesz zerem Smutek ogarnął mnie nieraz Głód czułem tutaj nieraz Lecz teraz doceniam, gdy czegoś się nie ma Jak wariograf to widzę, kłamstwo w spojrzeniach Widziałem to dno, widziałem je z bliska Słyszałem wyzwiska, dziś na sercu blizna Nie boję się wyzwań i bardzo mi miło A ci co nie wierzyli to jeszcze się zdziwią Jak huba, jak huba, jak huba gdy wierzysz w marzenia, to na pewno się uda Jak Kuba Błaszczykowski Zadziorny, waleczny, psychicznie mocny Jak Kuba, jak Kuba, jak Kuba Gdy wierzysz w marzenia, to na pewno się uda Jak Kuba Błaszczykowski jak Kuba, jak Kuba, jak Kuba Gdy wierzysz w marzenia to na pewno się uda Jak Kuba Błaszczykowski Zadziorny, waleczny, psychicznie mocny jak Kuba